用手掌心稍微帮它压一下，这样子好，然后平面比较有没有比刚刚的立体的再稍微薄一点？好，然后我们放着。那刚刚的水滴的动作做好了以后啊，你怕手会捏到，对不对？好，那我们先在桌上做，先在手上，然后上下稍微压一下，这样子好。那这样在手上的时候，你再把它，或是在桌上也可以，们放在桌子上。 然后把它的尾巴抬起来，好，然后来侧面哦，看这里。好，那它在不同的地方是，我现在是压扁的状态，对不对？稍微比较扁，是平面三二 D 这样子而已。好，那我们翅膀的时候在做的时候，我们就可以只做侧面，这样就这，我们只看到一个，对不对？所以我们在做的时候。 我们就剩一剩下来的一个，直接，呃，这时候这个袋子里面啊有一支牙签，我们等下就可以准备用。我们把翅膀的这个部分啊，一样搓一个圆，好，然后搓完圆以后，搓水滴，跟刚刚的身体是一模一样的动作。好，好了以后啊，压扁，这样子。那这个牙签要做什么？要做鸭子翅膀上面的纹路。 会有那个翅膀的纹路， <coughs> 翅膀的纹路这边，那我们就是用牙签这样，尖的例如在侧面，先就这这边这样子，然后从下面往上压，这样就会有翅膀的纹路，这边这样子，尖的在上面哦，然后从侧面斜斜的，不要直直的压跟。 翅膀压平，稍微平行，从下面往上面压。